намазхан еркек талшын отбасында үлкен әпкесі одан кейінгі өзі інісі және кіші сіңлісі бар талшынның сұлулығы анасынан дарыған анасы да қыпша белді өте сұлу болды анасы жетім еді қорғаны жоқ жан екенін қорғансыздығын пайдаланған бастығы жас қызды еріксіз абыройынан айырған болатын сол бір қарғыс атқыр түн жүректен өшпестей бойына бала біткен талшынның анасы айша өз-өзін өлтірмек болды үлкен көпірден секіргелі тұрғанда алтай есімді ер адам құтқарған болатын алтай өте байсалды өмірдің қанша қиындығын көрсе де мойымаған жан еді алтай сол күні кеште жұмыстан кеш қайтып көпірмен жаяу келе жатқан жас арудың өзіне ол салғалы тұрғанын көріп жүгірген болатын жас қыздың қиналғаны мөлдір жанарынан көрініп тұрған еді бір көргеннен сол аруға аяушылықпен қатар ғашықтық сезімі тұтана түсті өз үйіне әкеліп мән жайды түсінген алтай айша сұлуды жары етіп алды алтай жақында ғана анасынан айырылып әрі әйелде арада бала болмағасын тастап кеткен болатын өзінен біршама жас үлкен алтайдың жүзінен жылулық көрген айша да жары болуға келсе кетті жүректері жаралы екі жан тез тіл табысып айша алғашқы сәбиі қыз босанып алды өз баласынан артық көрмей қатты жақсы көретін алтай алла сол ниетіне талшынды одан кейін ол және тағы да қыз сыйлады міне солай алтай мен айша өте бақытты отбасы болып өмір сүріп жатқан алла сол бақытты көп көргендей талшынның әкесін ойламаған жерден ажал құрығына түсірді алтай құрылыста жұмыс жасап жүргенде абайсызда аяғы тайып құлаған еді жерде жатқан бетонға қара құсы тиіп тіл қатпастан ана өмірге кете барды ол кезде талшын бойжетіп мектеп бітірер шаққа да жеткен еді балаларының қызығын көре алмай бұл дүниеден өткені бәріне ауыр қасірет болды әкесін қатты жақсы көретін талшын бұрынғыдай емес тұйықтала түскен іштей әкем сияқты ер адамға тұрмыс құрам деп те армандауды шығарды уақыт та зымырап өтіп жатты талшынның әпкесі райгүл бұрында шошақай мінезімен жігіт көрсе өзін ұстай алмайтын жеңіл жүріске салына бастады бұл қылығын шағын қала болғасын туыс-туғандары естіп жөнге салып ұрысса да анасы оқтаумен таяқтың астына алған еді бәрібір сана кірмеген әпкесі өте момын жуас жігітке тұрмысқа шығып кетті талшын мектеп бітіріп сыртқа оқуға құжаттарын дайындап жүргенді дәрігер болуды арманы бірақ жинаған балы жетпей оқуға түсе алмай қалды үйіне еңсесі түсіп келген қызды анасы жұбатып әлек еш мойыма келер жылы да оқуға түсесің деген ананың сөзі талшын үшін үлкен жәрдем болды үйден көп шыға бермейтін талшынды сыртынан аңдушылар тұғын. соның бірі еркін еді талшыннан үш жасқа үлкендігі бар мінезі қызба аузы ластау жалғыз анасының арқасында ішімдік ішпей намазға жалған болатын марқұм әкесі кезінде маскүнем болып талай анасын соққыға жыққанда әлі де өсе қоймаған бала іштей қатты ашуызаға беріліп өте кекшіл әрі ашуланшақ болып өскен еді жастайынан еркін әкесі сияқты ішімдік те ішіп бұзақылықты да жасады анасының өз-өзіне қол жұмсаймын деп ұлын қорқытқанда ғана есін жиып анасы намазға жығыл деп күнде мейін жегесін амалсыз келіскен болатын талшынды сыртынан көрген еркін алғаш рет жүрегінде махаббат оты маздаған еді сол көргеннен күннен бастап танысуға құштар болды бірақ талшын өте биязы әпкесі сияқты үйден желкілдеп шыға бермейтін арасында азық-түлікке дүкенге барады сол сәтті аңдып жүрген еркін талшынның артынан талай жүгіріп әрең танысқан еді басында аузынан алласы түспейтін еркінді талшын іштей ұнатып қалды арасында дүкенге барған кезде кездесетін қыз еркінді көзімен іздейтін болған кешкі кезесуге шақырса да талшын кездесуге шықпады Жет жағасын естеген анасы талшынға ол жігітпен жүрмеуін өтінді анасы еркіннің әке шешесін сырттай танитын қызының бақытсыз болатынын іштей білгендей бірақ талшынның жүрегі еркінге ғана қашық болып көздері махаббаттан байланған анасы қызының тыңдамағанын жүрегі сезгендей талшын сені ақтөбедегі туыс әпкеңе жіберемін сол жақта жұмыс істеп қала көресің жер көресің бұл жақта жүрсең кім көрінгеннің көзіне түсіп алып қашар үй болуға тым жассың оқу оқып жұмыс жасап үйленсең де үлгіресің деп анасы ақыл айтқан еді жүрегі ғашықтықтан лаулап тұрған талшынның мына құлағына кіріп мына құлақ шығып кетті бұл жерден кетесің деген сөзді ойына құйып алған қыз енді ғашығын мүлде көре алмай одан мәңгіге айырылатындай күй кешті жасырын кездескенде ғашығына бұл қаладан кететінін айтты еркін ойланбастан алып қашқанын айтқанда қыз қуана келсе кетті түнделетіп талдырмаш сұлуды келін қылып әкелгенде еркіннің анасы қатты қуанды ұлының адам болғаны үлкен өмірге аяқ басқаны ана үшін ең бақытты сәт еді қызының өз еркімен қашып кеткені айша ана үшін ашуын туғызды дегенмен жаны нәзік қызының бақытты болатынын жалбарына тілесе де іштей күдігі басым жас келіннің бақытты сәті де басталды еркелеткен күйеуі ас түскен енесі өзін әлемдегі ең бақытты санаған талшынның аяғы ауырлады енесі сондай мейірімді талшынды өз қызынан кем көрмейтін жан еді келінінің жүкті болғанын білген сәттен мүлдем тұрғызбай туамын дегенше үйдің барлық тірлігін өзі істеп жүрді талшын бұл жатқанына іштей алып жүрді Еркінде тұрақты жұмыс тауып әке болатынына қуанып сұлу келіншегін еркелетіп өмірлері өте берді алла бұл отбасыға бір емес үш сәбиді бірден сыйлады айы күні жеткен талшын өмірге үшем қыз бала алып келді барлығы да қуанышты бақыт деді арада жылдар да өтіп үшем егіздер де сүйкімді қуыршақтай өсіп жатты шаштары бұйра көздері ботадай кірпіктері қайрылған үш егіз қыз әкесі келсе алдынан жүгіріп шығып үшеуі әкесіне таласып жатады үшеуінің менің папа менікі деген сөздері ене мен келіннің күлкісін келтіретін Еркінде үш бірдей қуыршағын құшағына қысып еркелетіп шаршағанын басатын еді әрбір күні қуаныш пен бақытқа толы күндеріне көз тиді ме әлде сөзсіз ме осындай бақытты отбасының бір сәтте берекесін кетуіне талшынның әпкесі мен еркіннің жора жоластары себепкер болды талшынның әпкесі Райкүл барған жерінде тыныш жүрмей күйеуінің көзіне шөп шала бастады екі бала үшін күйеуі қанша рет кешірген сол жақсылықты түсінбеген Райкүл күйеуі жұмысқа кеткенде үйіне көңілдесін шақырып жын ойнағын жасап жатқанда үстінен енесі түсіп екі баласымен қуып шықты әбден келіннің азғындығы бейкүнә сәбилердің өміріне де септігін тигізді ашуланған ене ұлына ана салдақы райкүлді екі баласымен қайта үйге әкелетін болсаң өз қолыммен балаларыңды өлтіретін боламын онсыз да туған туысқа әңгімелі болдық деп ашумен біраз сөздер айтып тастады жуас ұлы анасының айтқаннан шықпайтын үнсіз бәріне келісті екі баласымен Райкүл, анасының үйіне келіп анасы айша қанша ұрсып кешірім сұрап отбасыңа орал десе де қызы тыңдамады телефонмен құдағайымен сөйлесіп көрген құдағайының сөздері сүйектен өтіп айша ана үнсіз егілді іштей алламай мына қызға сана бере көр деп тілеумен болды қан жібере ме анасы қаншама тәрбие берсе де үлкені райкүлге еш сана қонбады талшын одан кейінгі ұлы мен қызы өте инабатты тәрбиелі бәріне бір тәрбие берсе де райкүліне бұл тәрбие ұят деген ұғымдарды ойна сіңіре алмағаны өкінішті бір құмалақ бір қарын майды шіртеді демекші райкүл үйінде де тыныш жүрмей өзінен кіші үлкен еркектермен ерсі қылғын жасап таныла бастады бұндай өсек жерде жата жұмыста жүрген еркіннің қасындағы еркектерді естіп сенің қайнапаң аңдай дейді ғой абайла қатының да сондай болып жүрмесін біздікі жай достық көңілмен ескерді ғой деп араға от сала бастады жалғасы бар